А моя любовь, как сон, сладок и прекрасен он В умном небе две звезды, будем неразлучны мы Я тебе лишь чаще, потому что счастье небо подарило нам с тобой. Сердце бьется чаще, и оно во власти, которая расцветает моя любовь.